och välkomna till JBs nyttiga mellanmål. Idag ska vi göra en fruktsallad toppad med digestivekex. Och den här fruktsalladen består av ett äpple, nätmelon, jordgubbar, kärnfria vindruvor och digestivekex. Vi börjar med att skära äpplet i fyra bitar. Sen skär vi det igen. Och igen.

もういいんじゃない 自的，写的，是要骂，不要打字标。 alls. Det här Oh my god, jag ska Nej, vänta, det är just på Ja, Rickard, vi skickar in städpanterna. Hon jobbar ju med Och så här blir resultatet. Jag hoppas ni gillade vår fruktsalladsvideo och att ni kollar in resten av videorna här på JBS Gyttja mellanmålkanal. Så ja, hejdå!